Huh? Ah. Ah, o raso Ah, o raso cachimbo. What? めんどくさいななんでどうしたよ恥ずかしいな今日はダメ今日はダメねいやそこ今日はダメね最後いくよ短いのいくよ短いのいくよ ニヤニヤしなんで出れてんのお前。恥ずかしい。 <laughs> お前は食べ過ぎやろ、お前の。ローンも飽きや、ろ、ーンあ食べてないやん。お前落ちるなほらお母さん下手だねまあ じゃあ、も匂いだけ、チューはするな。huh? わ <laughs> すごい